¿qué tal? Se acerca Halloween y bueno, me apetece probar algo un poco apropiado. Por ejemplo, la nueva versión de Affected, una de las experiencias más aterradoras para el DK1, que acaba de ser adaptada al último SDK de Oculus y ya es compatible con DK2. Voy a jugar el primer escenario, la mansión. No lo he probado siquiera, no lo he jugado desde la época del DK1, Creo que han introducido algunos cambios en el escenario, así que lo voy a descubrir por primera vez con vosotros. Aquí comienza Spectre. En esta pantalla podemos elegir el escenario, la mansión, el hospital, el carnaval, o ver los créditos. Igual que en la versión para el DK1, lo hacemos mediante un ascensor que ha cambiado. La verdad es que me gustaba más el antiguo. Era más estilo clásico pero bueno, cumple con su función. Aquí nos avisan <laughs> que usemos auriculares, lógicamente, y que si tenemos epilepsia, tengamos cuidado Una frase de John Carpenter sobre el miedo. Y bueno, vamos allá, la mansión nos espera. Empezamos con el ruidito del microondas. Y aquí nos dice que no entremos aquí a la ligera, que no juguemos solos y que no si no nos sentimos bien, nos quitemos el casco inmediatamente. Así que vamos a ver si ha cambiado mucho respecto a la versión del DK1. música te va ayudando a entrar en ambiente. <laughs> Bonito cuadro. Aquí la escala creo que está perfecta. Muy bien. El tamaño de, la sala se ve natural. Sí, esto me resulta muy familiar. Yo creo que si no lo ha cambiado mucho, no, deberíamos sufrir ningún pequeño infarto ni nada por el estilo. Sí, este pasillo es el mismo, pero vaya cambio con el decador. claro. Le he implementado la, la corrección de sangrado negro, la misma que usa Titans of Space, que yo creo que aquí va a ser insuficiente. Sí, este es el mismo pasillo que había antes, con lo cual aquí Vamos tranquilamente. Si sí, esto es igual. Aquí estaba la sala de la Ouija a la derecha. Bueno, no parece que haya cambiado mucho esto. Ahí está la mesa. Esto no era así. <laughs> Esto no era así. <laughs> Qué cabrones, tío. <laughs> Empezamos bien con los cambios. Bueno, venga. Estaré bien grabar este vídeo con un, con un pulsómetro. Vale. Buah, no sé, una mierda. sonidos para ponerte nervioso. Sí, esto también lo conozco. Como juegan con el audio. Es, te hace sentir incómodo, la verdad, estar aquí. Esto también me suena qué risa. Vale. Vale, seguimos por el pasillo. Aquí unos preciosos cuadros familiares. ¡Eh, Monchito! Joder. Es que... ¿Quién puede ser el, el psicópata que teniendo un hijo así le hace esta foto y la cuelga aquí en una pared? Vaya cara. Este será el tío Bigote, el dueño de la casa. Madre mía. Y aquí otra de Monchito. Qué bonito. Es un traje de Batman. Dentro de Mickey. La verdad es que hablar con vosotros me ayuda a hacer esto más llevadero. sensaciones, es súper tenebroso. Precioso, precioso el cuadro, precioso. Un homenaje al buen gusto. ¡Uh! a ah, la tele. Esto sí me acuerdo. Se encendía la tele y te pegaba un susto. Aquí <laughs> se... Ya no se enciende la tele. ¿Te han cambiado la tele por el armario? Míralo, no se enciende. está aquí el tema del, del sangrado negro. De momento va más o menos bien, la verdad. ¿qué tal? Vale. No sé, hay niñas cantando son felices. Ah, me acuerdo de esta. Ahora aquí pegaba un ruido y desaparecía. Sí. Es el mismo modelo que usan en Dread Venga. Sí, esta no hacía nada. ¡Ey! <laughs> que esto no lo hacía en el DK1. <laughs> no sé si quitarme los cascos y seguir con altavoces. <laughs> Venga, va. Hay que ver como un gallina delante de vosotros, pues no señor. Es que... Sí, lo conozco, pero le han metido pequeños cambios la niña ahí creo que no se te tiraba, simplemente desaparecía y hacía ruido. efecto este de, del papel que se despega de la pared. Para adquirir la Venga, ya no creo, creo que no quedaba mucho. lucha No pasa nada. Venga, vamos, seguimos. Quiero ver lo que de verdad apetece es echar a gritar y correr hacia adelante y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Bueno, venga, sí. Eso me lo podía esperar. ¿Y ahora por dónde voy? Estoy atrapado aquí. Por aquí he venido. ¿Y, eh? eh. Vaya, como en Sideline. Cambia el escenario cuando te das la vuelta. Vale, por aquí. Tú te vas a caer delante de mí. <laughs> Vale. No creo que caiga. Otro precioso cuadro con los abuelos. Dios, el abuelo, qué cara de Frankenstein. Anda que el niño. Ajá, esta sala sí que me acuerdo. Esta no parece que haya cambiado mucho. Aunque el pie no estaba. Ahora los muebles empezaban a volar. Y este era el final, si no recuerdo mal. Aquí sí que se te pone... ¿No? ¿La viene por arriba? ¡Ah! Bueno, este... En fin. No ha sido para tanto, ¿verdad?